Yerda so'nggi bir necha yil ichidagi eng kuchli magnit bo'ronlaridan biri sodir bo'lmoqda. Magnit maydonining beqarorligi kamida 2-3 kun davom etadi. Bu haqida Rossiya Fanlar akademiyasining Fizika instituti Quyoshning rentgen astronomiyasi laboratoriyasi xabar berdi. Moskva vaqti bilan soat 1:00 larda kutilmaganda Yerda so'nggi yillardagi eng yirik magnit bo'ronlaridan biri boshlandi. magnit bo'roni 5 balli shkala bo'yicha 3 darajaga to'g'ri keladi deyiladi xabarda olimlarning ta'kidlashicha prognozlar yer magnit maydonining beqarorligi kamida 2-3 kun davomida yetishini ko'rsatmoqda biroq bugun kuzatilgan maksimal darajadagi bo'ron takrorlanishi aniq emas fiziklarning aytishicha quyosh shamolining tezligi sekundiga 400 metrdan 800 metrgacha sayyoralararo plazma zichligi esa deyarli 100 barobarga ko'tarilgan. Olimlar yangi magnit bo'ronining sababini 2 kun oldin Quyoshda sodir bo'lgan M7 darajadagi chaqnash bilan bog'lamoqda. Manba: Qalampurus. Kanaldan uzoqlashmang. Birinchi yangiliklar faqat